أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم رحلة عبر الزمن رحلة عبر الزمن هو برنامج بيسلط الضوء على أحداث وظواهر غامضة من أزمنة مختلفة وبيبحث وبيناقش أدلة تثبت أو بتنفي حصول هاي الظواهر بكل الأزمنة الماضي الحاضر أو المستقبل رح نستعرض جميع هاي الأدلة والمراجع الممكنة ونحاول نحط الأحداث بسياق منطقي قريب للفهم الظاهرة الأولى الغريبة اللي رح نحكي عنها اليوم هي السفر عبر الزمن السفر عبر الزمن في الواقع هو شيء مستحيل وغير منطقي حسب قوانين الفيزياء بالمنطق لا يمكن تبرير اختفاء جسم بشري من مكان أو زمان معين يعني مستحيل أننا نتخيل شخص عم يتبخر بشكل تام أو يظهر من العدم بحجة السفر عبر الزمن بس لو فرضنا انه السفر عبر الزمن موجود وكان عندك فرصة لتسافر عبر الزمن وين بتروح ولأي زمان وليش؟ طبعا هذا سؤال كان يداعب خيال البشر من زمن بعيد بعد التطور التكنولوجي صار موضوع السفر عبر الزمن يتبلور وشجع منتجي الأفلام السينمائية على دفع ملايين الدولارات لتجسيد فكرة السفر عبر الزمن يعتبر فيلم العودة إلى المستقبل من أجمل الأفلام اللي أنتجت بشكل رائع لتفسر فكرة السفر عبر الزمن الفيلم من ثلاث أجزاء تم كتابته بوقت واحد وأكثر شيء بيثير بيثير الغموض بهذا الفيلم هو تداخل أجزائه الثلاثة وأحداثه وظهور نفس هي الأحداث برؤية مختلفة بكل جزء من زمان مختلف السفر عبر الزمن حلم يراود البشر من قديم الأزل وكان الدافع لهذا الحلم إما رومانسي أو فضول أو محاولة لتغيير الواقع بأحداث تغيير في الماضي ينعكس على الزمن الحاضر لكن دائما كان هذا الحلم يحاط بهاله من الغموض والتشويق مثل تمام ما انعرض بفيلم آلة الزمن طبعا الأفلام اللي تناولت موضوع السفر عبر الزمن تصنف من أفلام الخيال العلمي وأغلب الناس بيأكدوا أنه السفر عبر الزمن خيال ولا يمكن حصوله مهما كان في أدلة ودائما بتظهر مجموعة بتشكك بوجود السفر عبر الزمن طيب إذا كان السفر عبر الزمن شيء مستحيل شو تفسير الصور والمقطع اللي حنشوفه هلأ Men som, som tur var då, för jag tänkte det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och, och tjafsade lite och... Ja, det var riktigt god, god känsla var det. Hur gött som helst. هذا شخص عم يدعي انه كان عم بيحاول يعالج تسرب للمياه بحمام بيته فاضطر يدخل داخل انبوب مياه ويخرج من الناحية الثانية فقابل نفسه بالمستقبل وهو بعمر 70 سنة ولتوثيق الحدث قام بتصوير نفسه مع نفسه وأظهر الوشم اللي موجود على إيده بعد 70 سنة ولما رجع لزماننا قام بنشر الصور والفيديو Och nu så långt innan då. Tänkte jag fan. Jag fick krypa in där och bara kom längre och längre in där. طبعا هون رأسا ردوا المشككين على فكرة السفر عبر الزمن وقالوا انه هذا الشخص اتفق مع احد اقاربه لانه الشبه بين الاقارب شيء عادي ومنطقي وقاموا بتصوير هذا المقطع بعد ما رسموا هن الاثنين الوشم بنفس المكان وعلى نفس الايد ووجود الوشم ما بيثبت اي شيء خاصة انه الوشم معروف وغير مميز ويمكن تقليده بسهولة Håkan Nordqvist stands by his claim, and scientists can't completely dismiss his story. Even so, the question remains, is this really possible? As Albert Einstein once said, the most beautiful thing we can experience is the mysterious. It's the source of all true science. كمان المقطع ما في أي شيء بيدل على وجود آلة زمن أو أداة للسفر عبر الزمن ولم يتم تصوير الأنبوب اللي دخل فيه الشخص وطلع من تاني جنب عبر الزمن لذلك فهذا الفيديو مجرد خدعة سخيفة وما بدل على شيء لكن هناك حدث غامض وغريب تم خلاله تصوير تقنية قبل ظهورها بستين سنة تقريبا والتصوير لم يكن لإثبات السفر عبر الزمن ولم يكن في أي تلفيق حتى أنه بطل التصوير غير معروف فعليا انتظرونا الحلقة القادمة لنشوف شو هي التفاصيل للمشاركة في سؤال الحلقة هل السفر عبر الزمن حقيقة أم خيال؟ اضغط على الإشارة أعلى يسار الفيديو على اليوتيوب أو بالتعليق أسفل الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل جديد إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجكم رحلة عبر الزمن